तो जो कैसे हो सभी लोग welcome back to my channel आज हम लोग खेलने वाले हैं माइंड आज हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली फाइनली हमारे घर कंप्लीट हो चुके हैं मान हमारे टू हंड्रेड सब्सक्राइबर इसकी खुशी में माइंड क्राफ्ट की फील ट्राई करूँगी ये mind R P R P मतलब रोल प्ले सीरीज़ है तो सब छोटे पहले मैं आपको अपना घर दिखाते हूँ तो one two three yes I know पीछे मेरा बीकल लगा है क्योंकि मैं फिटर एंड ड्रैगन को मार चुका हूँ और तो, भैया मेरा आप आई नो यार बहुत लोगों को अजीब घर लग रहा होगा मगर आप लोग पहले अपने मेरे घर के बारे में बताया मैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करूँ जो मेरे कैमरे तो सेट कर लूँ मैं ठीक से तो चलो फाइनली हो गया बंदर चलते हैं और सबसे पहले जाते हैं मेरे सबसे पदीशियस आर्मर जिसको मैंने एंड ड्रैगन को मारने के लिए यूज़ किया तो सामने है तलवार और अभी इसको एक्यूब नहीं करूँगा बाद में करूँगा तो आप सब लोग रेडी हो मेरा ट्रेजर देखने के लिए तो रेडी हो तो वन टू एंड भाई साहब देख रहे हो क्या क्या है मेरे पास आयरन है एंड एमरल्ड है गोल्ड है डायमंड है लाइटर है और मेरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो मैं एक सफ़र के ऊपर जाने वाला हूँ और ये सफ़र क्या है वो भी अभी वो भी अभी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भाई यार क्या सफ़र है मेरा वो वाला तो उससे पहले मैं आप लोग अपना ये सब कुछ ले लेता हूँ हम्म, अबे यार शायद मैं हेलमेट उठाता हूँ ये और पेन भी लेता हूँ इसका भी उठाते हैं अरे आजा और ये मैंने इसका भी पहन लिया देखा था मेरी ट्रिक पहनने की हाँ हाँ हाँ मुझे बहुत है मेरी सब कुछ और अभी मैं दातू के सब कुछ दिवा देंगे मैं जाने वाली टेम्पल ऑफ नोच के में तो टेम्पल ऑफ नोच के अंदर कहा जाता है कि क्या क्या कहा जाता है कि अगर लोग का कहना है कि जो है वो टेम्पल ऑफ नॉर्थ यार एक नॉर्थ एक जगह बना रखा हार को ठीक कर रखा है कि वो एक मुंह बन गया उसका अपना उनका भाई मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या होता है पर रात आने तो भाई सच्ची में है रत्न है भी उसके पीछे रात अंदर रेस्टोरेंट से बना है या तो फिर क्या है उसके पीछे आप लोग अगर हमसे बाहर निकलते हैं इंट्रेंस किस किस चीज़ों की है ओ भाई सब कुछ हो गया मैंने अपनी स्किन चेंज कर ली है और जो वहाँ पर तो आपको तो देखा सामने की तरफ लिखा हुआ है अच्छी मतलब कि अच्छी की कीमत और ये वीडियो अच्छी लग रही तो थोड़ा लाइक कर दो थोड़ा थोड़ा हाँ यार आपको लिए थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए होता और खाना ही नहीं होता अगर फिर आप लोगों उसको देखने पर तैयार होते तो वन टू एंड थ्री ये देखो इसके नीचे है मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें जो वो भी चीज़ मैंने चार वन टू थ्री टकड़ा आर्मर सबसे प्रीशियस आर्मर तो यहाँ पे है और चीज़ें और मैं यहाँ पे एक के भी ले जाता हूँ चैंटेड गोल्डन एप्पल अंदर जाने से पहले ये भी खा लेता अगर इसके अंदर चलकर पोक के अंदर में थोड़ी बहुत चीज़ें भी जैसे आप देखते हैं तो मेरा किला ड्रैगन का एग जिसको मैंने अभी छुपा के रखा हुआ है <clears throat> और अपने ऊपर रख देता सिट देखते हैं यार इस क्राफ्टिंग टेबल को भी ऐसे रखता हूँ अब क्या अब क्या करूँ भाई कुछ तो देखना पड़ेगा यार चलो यार अभी इसको लगाते हैं तीन इसको लगाते हुए जा रहा हूँ ओ भाई एक तो इसको तोड़ के ओ भाई इसको लगाते हैं और ये क्राफ्ट टेबल हाथ में है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और क्या जब मैं सो जाती हूँ फिर बाद में जब सुबह उठूँगा ना मगर तभी कभी हो गई है <clears throat> और यहाँ पे भी मंगा वो वो कैसे भी मैं अपना आधा रास्ता करूँगा तय उससे और मैंने मेरा खाना भी आके स्कैप फोल्डिंग और बाकी चीज़ों भी मैंने आगे तक <laughs> ये क्या हो गया मेरा घर टूट गया मेरा गाल मेला गाल टूट गया तो वैसे तो मैंने अपना घर तो रिपेयर कर लिया और तो भाई अब चलते हैं सफ़र पे पहले मैं पैदल जाऊँगा फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अपना इलेक्ट्रा यूज़ करूँगा और पता नहीं होगी मेरे भाई ये सारी की सारी चीज़ें बाद में ऐसे पर नहीं तो भाई यार वहीं टेम्पल पे ही मिलेंगे अब बस चीज़ें हों मेरी मैं आ तो चुका हूँ मगर यार मिल नहीं रहा यहाँ पे कहीं पे यहाँ घर खड़े बस पानी पानी है उससे वो लोगों ने कहा मुझे कुछ यूट्यूबर फ्रेंड ने कहा कि वो हवा में होता ये क्यों तो भाई साहब मैं इसके ऊपर कैसे जाऊँगा तो अपने लाइटर उठाना पड़ेगा मुझे अपने लाइटर उठाना पड़ेगा बस मैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ बस जल्दी से मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ ऊपर वरना मतलब इसका मुझे रात भी पता लगाना यार क्या है तो भाई यार अभी कहाँ से कूदू मैं यहाँ से कूदता हूँ वन टू एंड थ्री यार मैं फाइनली ऊपर आ गया हूँ थ्री यार भाई मैं फाइनली ऊपर आ गया हूँ ओ भाई यार <gasps> भाई ये क्या उफ उफ यहाँ पे लिखा है गोल्ड इन गोल्ड भाई साहब ये ज़्यादा गोल्ड ये इंगट ताकि हम लोग अंदर जा पाए अगर जब भी किसी का बैड लक होता है ना तो वो ना नीचे लावा के अंदर गिर जाती है हमें लावा के अंदर ही गिरना है मैंने दो जगह छोड़ दी ताकि जो तो बाकी के गिफ्ट हैं उनको ले पाए उनको रख दो और चलो अब मैं हम लोग चलते हैं और अभी मुझे आगे जाना है अंदर आगे जाके मुझे छोड़ देना है उसको अंदर की तरफ मतलब कि यार क्या बनना है मुझे यहाँ छोड़ना है ओके मैं बाबा गोल्ड को देखे हंस के रहो ये लो दरवाज़ा खोल दो मेरे लिए यस फाइनली अंदर चलते हैं और देखते हैं साहब हाय ओए ओए साहब मुझे क्या क्या मिला ना दादा नोट तो में जान के मार रहा था वापिस जाता हूँ बाहर वापिस से मैं अंदर जाता हूँ ये क्या हुआ बंद हो जा कूलर अंदर अब अंदर चल के देखते हैं अब क्या है अब क्या होगा हम्म, क्या हुआ पानी चाहिए है पानी चाहिए है और भाई अब भाई थोड़ा सा मुश्किल है कि पार्क और देखते हैं ये क्या है उतना ज्यादा रेड स्टोन तू कौन है कौन है पहाड़ से लेकर दूसरे तक क्या चलो अब देखते हैं मुझे बस ऊपर जाना है और देखते हैं और भी जा नहीं सकता और सुबह भी रात भी होने वाली चलिए सुबह का सुबह का इंतज़ार भी करते हैं चलो यार थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं और मैंने तो मैंने कनेक्शन ही तोड़ दिया शिट शिट शिट इसको भी तोड़ तब क्या होगा मैं इसको भी तोड़ू तब क्या होगा की आंखें बंद हो गई ये क्या है चलो मैं देखता हूँ अगर मैं वापस से लगाऊंगा तो खुल जाएंगी नहीं तो तो यार अभी हमने इसका सीक्रेट पता लगा लिया अब घर भी चलती हैं <clears throat> घर जाने से पहले थोड़ी की करती हैं अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और करना मत भूलना से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाना ताकि इसके भी ज़्यादा पार्ट्स आएँ और जैसे PC P PS five gamer का पार्ट भी आगे चैनल पे नहीं जा नहीं देखा तो जाके देखो और मैं